මං අර ඊ කිව්වා නේද පුළුවන් නම් වැඩක් තියෙනවා කරලා පෙන්නන්න කියලා දබරංගිල්ලයි චොක්කිනියංගිල්ලයි එකට එකතු කරලා <laughs> ඔව් ඔව් ඔව් එකාතේ දබරංගිල්ලයි චොක්කිනියංගිල්ලයි මොන චොක්කිනියද චූටියංගිල්ල හරි සුලංගිල්ල හරි සුලංගිල්ල ලිටල් හරි සුලංගිල්ල ඒ දෙක එකට එකතු කරලා පෙන්නන්න කියලා කෝ <laughs> බෑ බෑ බෑ කියන්නේ මේ කිසිම සපෝට් එකක් කරන්නේ හරි රැගිල්ලයි සුලගිල්ලයි හරි හරි නිවර වගේ ඇගිලිවල තියෙනමක් හර එකක් කියන්න හතත මේක ඇවිල්ලා මොකද මේකට කියන්නේ ඒ මෙහම ඒන මට පුල මෙ මේ අනිත් අතින් අරන් එහෙම පෝට්ටක් ගන්න නැතු එහෙම පුළුවන් අනේ අන්න මේකට පේනවද දැන් අනිත් පැයට පේනවද මේ මේ කිව්වට මෙයා මේ පෙන්නුවට මම පෙන්නනවා හරි ෆ්‍රයිඩේ ලයිව් එකේ මම පෙන්නනවා ආ ෆ්‍රයිඩේ ලයිව් එකේ මට මේ මල්ලි කෙනෙක් කොට එකක් ගහලා ඉවලා තිනා බබා සුලංගිල්ලයි දබරංගිල්ලයි එකට එකතු කරලා දෙකට රබර් ඇඟිලි දෙකට රබර් පටි දෙකක් දාලා <laughs> එච්චර ඔට්ටේ සුදු මේක ලේසි <laughs> ඒ මෙයාට පුළුවන් ඇත්තට ඈ ඒක තමයි මං කිය මං කරනවා ඒක මට මේ <laughs> ඊයේ ගෙදර ගිහිල්ලා වෙල වැඩක් කරලා නැහැ වගේ හෝම්වර්ක් කළා හෝම්වර්ක් කරලා වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා වගේ ඇඟිලි දෙක එකතු කරන්න හරියට එකත් තොතයි වෙලාව ගෙවා ගන්න. try කරලා බලන්න මෙයා බෑ කියනවා. දබරංගිල්ලයි සුලංගිල්ලයි එකට එකතු කරා. එහෙනම් දිවනාය ගහලා පෙන්නන්න. ඒක බෑ. <laughs>